hujan Lontu cama-cama Lepot nai Ngalis nai dadi Neho kake lela pane kawin hai kali itu titut nuela la kende Kalimangan atanarang baling aja sendu sagu Wendo selendang lero Windolata Lautan atada Oleh Baes Baes petangi Windolata Laut kakugi Gerulau pau ela pau Gerule weges bela kende Kalimangan atanarang paling raja sambil teguh Windows lendang mata lautan antara Oleh baes, baes petagi Wendolata, lo